Hello，大家好，我是金英老师，又到了我们每一周的生肖运势周报时间。接下来，老师要跟大家分享的是三月二十五号到三月三十一号这一周重要的日课吉凶以及个别的生肖运势。首先，我们来看一下礼拜一是什么样的日子吧。礼拜一呀，它是我们的凤凰日，同时也逢到了当月的月破大号日。 所以，即便凤凰日它是一个适合女性去做祈福、嫁娶的日子，可是不免因为逢到了月破大号，有点小小的瑕疵。所以，如果你是本来预定要在礼拜一这一天到户政事务所去做登记注册结婚的朋友、准新人们，老师会建议不妨把这个日子往后延一下，对双方是比较理想的哦。再来，我们来看一下礼拜二，逢到的是乌兔胎阴日。 可以开运的日时辰呢，是我们的饮食，也就是清晨的三点到五点这个时候。但是大部分的人在这个时候都是在睡眠中的，所以谁可以用这个时间呢？嗯，原则上老师会建议，如果你是刚好早市的朋友，做批发的朋友，大部分你们在这个时候忙了一个段落了，你们不妨可以到早市旁边的土地公庙去做一个祭拜的动作。 这样子可以为你在第二季，也就是夏季的时候招一个好兆头，起一个好运，让你在夏季的时候你的业绩可以更上一层楼。再来，我们看一下礼拜三，礼拜三呢，我们迎接的是董公选曜这样的一个日子，它是当天是非常适合去做起兆定赏、婚姻定盟、开市谋事，上面讲的这些事项呢，都可以逢到。 蛮吉祥的一个效果。另外，礼拜四逢到的是我们的二元一将的日子。什么是二元一将呢？原则上，在我们农民历里面呢，二十八星宿是以七元做一个循环，那一元刚好就代表是一甲子，也就是我们的六十天。那从甲子日一路到癸亥日呢，代表一元，二元指的是以癸为甲子日的一个开始。 西方白虎七宿的第一宿，也就是我们俗称的文曲星。古时候的人会认为说，文曲星它主要就是掌管的是人间的文昌运。所以今天，如果荧幕前的朋友，你是准备要去呃，比如说考一些官职，哈，考公务员，你是准考生，又或者是说你有一些认证，你正在准备要考试的。 不妨呢，在礼拜四当天，我们可以到附近的文昌庙去跟文昌帝君拜拜祈福，希望他可以帮我们开一下智慧，点一下我们的功名，让我们在考试的时候呢，诶，可以呢，金榜题名。好，接下来我们来看一下礼拜五又有什么样的地方要注意呢？礼拜五逢到的是我们的真君选药。 那真君选曜这一天呢，它是适合去做通仪的祈福、社交、入宅、安香、定盟、出火，所以如果有什么要在这一天做执行的，都是可以的哦。再来，我们看一下礼拜六，礼拜六是一个蛮特别的日子，它是一个适合做生机的日子。诶，什么是生机？好，生机呢，它是一种道教风水的秘术。 原则上，透过生重生机，我们是可以改善一个人的命运，可以做到延年跟改运的效果。它也代表的是一个活人的受坟。正常我们会称它为生机造运法。那有机会，老师可以另外再录制影片跟大家分享一下。再来，我们看一下礼拜天这一天呢，逢到的是祈福吉日，所以在礼拜。 天这一天，如果说呢，我们有要去做订盟纳财啊、敬塔安葬、上梁开市、通仪出行，都是很 OK 的。因为当天呢，我们逢到了取星入宫。好，讲解完了这一周重要的日课，我们再来看看接下来这一周的幸运王是哪三个生肖喽。首先这一周呢。 运势最强盛的生肖是我们属老鼠的朋友，真的是怎么样都挡不住你这一周的好运。第二名呢，是我们属猪的朋友，在这一周呢，你可以呢提出你的要求，好，比如说想要加薪啊，甚至是说，比如说你想要呃争取奖金，都是可以在这一周提出你的诉求的哦。再来看一下第三名。 好运的朋友是我们属狗的朋友，也是真的旺的不得了。所以以上这三个生肖，属老鼠、属猪跟属狗的朋友，切记在要把握你这一周的好运势。来，我们再来看一下其他十二个生肖呢，我们这一周的运势评比吧。首先，我们来看一下刚刚提到的运势强强棍的第一名。 Number one，属老鼠的朋友，本周真的是吉星高照，什么都挡不了你，非常的顺心如意，所以好好把握喽。第再来，我们来看一下属牛的朋友，老师会建议属牛的朋友呢，在这一周呢，一定要按照原定的计划，不要刚好听人家讲一下你就改变一下，或者是说你就乱了分寸，因为呢。 你会越改越糟，就像我们通常在考试的时候，本来你觉得对的答案，你一改，大部分的时候八九不离十，越改分数越掉，你知道吗？所以不要信邪，这一周就是按部就班，照你原定的计划去执行，不要忽然来个改变或者是小插曲，因为通常呢，这个改变会带来更多的状况在后面，听清楚了。 属牛的朋友，这一周你要注意的天数分别为礼拜二跟礼拜四喽。再来，我们来看一下，属老虎的朋友，属老虎的朋友在这一周呢，真的会眼前一亮。诶，老虎什么时候眼前会一亮？比如说前面出现了猎物，或者是你看到了新的状况。所以说啊，属老虎的朋友在接下来这一周，你可能呢会看到你想留意的。 人事物，比如说，嗯，让你暗恋的对象，或者是你欣赏的对象忽然出现了，哦，又或者是说，你忽然觉得，哎，我突破了想法了，我对一件这件事情，我有了新的想法，你突破了你之前的盲点，啊，所以你在这一周都可能会有这样眼前一亮的一个状况出现，那老师会觉得这是一个不错的，也就是说。 这一周你要更集中你的注意力，这样子你才会发现你之前没有看到的人事物，好吗？加油！属老虎的朋友，在这一周要注意的天数是礼拜三喽。再来，我们来看一下属兔子的朋友。属兔子的朋友，这一周呢就是等待机会，等待周也意味的就是你只要默默的做你本分该做的事情，不要呢心烦意乱。 这样子才不会出什么太大的乱子，才可以迎接好的下一周。那属兔子的朋友呢，要注意的天数呢，也就是礼拜一。所以切记，如果你是处理文书的朋友啊，你一定要在礼拜一的时候格外的仔细，不要慌了手脚，然后导致你可能呢，在整理东西或者是在回复信件的时候呢，出了一些小小错。 好，我们再来看看属龙的朋友。属龙的朋友呢，老师会建议呢你在这一周呢要放空重整。其实属龙的朋友在上一周是过得蛮惬意的，也就是过得蛮爽的。对，但是呢，到了这一周的时候，你会忽然觉得 <tsk> 怎么好像事与愿违了。所以是说，其实呢，这时候是要调整一下自己的心态。那属龙的朋友呢，要注意的天数呢是礼拜一跟礼拜二。 好，再来我们来看一下属蛇的朋友要注意些什么喽。属蛇的朋友这一周是口吐真言周，诶，并不是说你过去都在骗人，而是是说在这一周你讲真心话，人家反而会听得进去。人家可能过去都会觉得你好，你可能是像毒蛇派，或者是过于的一针见血。可是，在这一周，诶，你讲的都渐渐就是。 每一句都会入他的心，都能够听进去，这样子。所以是说，如果你今天你是做业务的，或者是说你是做策划的，嗯，老师就会建议啊，这时候你可以大胆的把你的假设或者是你的想法都讲出来，搞不好就会被采纳了，这样子。好，那属蛇的朋友呢，啊，这一周就是说真心话得人心哦。那我们要注意的天数也是礼拜三。 好不好？来，再来，我们看一下属马的朋友，属马的朋友啊，哎，在这一周呢，冲突不断，要注意的天数啊，有礼拜四，还有我们的周末，礼拜六跟礼拜天。所以是说，老师会建议你呢，要怎么样打破这个僵局呢？这个冲突会来自于当你老是停滞在一个地方，所以如果你是做内勤的朋友，你就要特别的谨慎了，嗯。 但是如果说你要怎么样去克服呢？还是有方法的。比如说，我们就争取多一点时间往外跑。那你这样的话，就会越往外跑，就会越冲越勇。我们可以把这个副作用力呢，带变成好的力道，它可能就可以变成帮你带来，呃，比如说业绩啊、订单之类的啊，就把它当做一马的一个力量来使用，这样就可以呃逢凶化吉了。 好，再来，我们来看一下属羊的朋友又要注意些什么喽？属羊的朋友呢，这一周要注意的是暧昧不明。好，什么叫做暧昧不明呢？它不单单是针对两性关系，它也会针对呃任何的人事物。比如说，诶，你今天可能要去。 争取一个订单，结果对方讲的好像若有若无的样子，好像有又好像没有，那你就会觉得心情呢就会觉得不是那么的美丽，因为不是那么的明确嘛。所以是说呢，呃，我会建议就是说，属羊的朋友，前面这一周，礼拜一到礼拜四，我们可能就是尽量就先憋着点哦，不要去一直去。 追问，因为你不会得到你要的答案的。那属羊的朋友要注意的天数是本周五，所以如果你想要有任何的答案，可能都要礼拜六，也就是周末的时候，好，你再去询问，那比较能够得到你想要的答案。好，比较难在这个周的一开始就得到你想要知道的。好，那如果说呢，针对感情的部分的话，呃，老师也会建议是说。 这一周我们先暂时冷处理，因为你可能没有办法很明确的知道自己的心意，又或者是了解对方的心意。好，我们来看一下属猴的朋友又要注意些什么了。属猴的朋友本周呢是感到满足。好，那因为为什么会满足呢？因为就是说属猴的朋友在这一周的跟上一周衔接下来的一个运势水水平呢，其实是相当平稳的。 所以其实你并因为没有太大的一个起伏，所以心境上面的话，你会觉得，嗯，蛮坦然的。因为我该做的，或者是我该努力的，我该付出的，我都有在做。那虽然效果可能没有看到大好或是大坏，但是它也是一个很持平的一个状况。好，那属猴的朋友要注意的天数呢，是这一周的礼拜六。好，再来我们来看一下。 属鸡的朋友要注意什么？属鸡的朋友呢？哦，这一周呢，就是有点限制重重。那什么样的限制呢？其实这个限制是出自于你自己的心理的一个状态，你心里呢埋下的这个因，所以呢，你才会有这样的一个果。你会觉得是说我我想要干嘛，可是我又不能干嘛，做就对了，因为理由也是你自己给的，所以。 你没有不做的理由，你只要排除掉你认为的那个理由就好了。理解我要说的吗？Just do it。好，那属鸡的朋友呢，要注意的天数是本周二跟礼拜天这两天，还有要注意一下跟家人的互动，好，不要让人家觉得是说你心情起伏太大这样子。好，再来我们来看一下属狗的朋友，属狗的朋友呢。 在这一周呢，会有点小小的失落感。虽然属狗的朋友在我们这一周，他的运势是刚刚说的是属属前三名的朋友嘛，但是呢，因为他会觉得是说我怎么就差那么一点点？他会觉得，诶，比如说，呃，比如说我们有甄选啊，或者是有什么比赛，那可能这个打一个比方，可能别人拿第一名，你拿了第二名或是第三名。 或或是备选、备案，甚至像提案一样，为别人可能就是第一个，你就是备选的状态，那你就会觉得怎么差那么一点点？难道是我不够好吗？其实，那就这会有一点点小小的失落。可是你应该换个方向去想，比起那些完全落选的人，你其实是有被选上，只是你还没有想的那么的全方位，对不对？ 所以是说啊，属狗的朋友，不要让这个失落感，呃，让你忘记其实你是有成长的，知道吗？好，加油！再来，我们来看一下属猪的朋友。属猪的朋友呢，在这个礼拜呢，真的是好事收尾。那在上个礼拜，其实呢，呃，属猪的朋友运势是排名第六嘛。那在这个礼拜呢，好运排行到了第二名。 那很多你本来之前在执行的事情，或者是说你之前在征求的，不管是业务啊，或者是嗯，针对一些人事，你都会觉得，哎，好像都有点效果回来了，都有收获回来了。那真的是开心收成的时候。不过也切记哦，不要得意忘形哦。好，好，我们再来看一下，再来接下来这一周。 三月二十五号到三月十一号，感情的胜利组是哪三位哦？首先，第三名是我们属牛的朋友，在感情上面呢是蛮得意的。第二名是属猴的朋友，感情不只是升温了，而且呢，在两性关系上呢真的是如鱼得水。所以是说，如果说你是，比如说你是在。 百货公司，你是做，呃，跟客户第一线做销售，比如说做化妆品啊，那你，你刚好，你讲一个客人就中一个客人这样子。好，再我们来看一下，属什么的朋友是第一名呢？属老虎。我刚刚有说了，属老虎的朋友呢，本身他们在这一周呢，真的会有眼前一亮的一个状况，所以在感情上面呢。 也许也会出现这么一个对象，让你觉得眼前一亮，那不妨可以好好的期待一下这一周周围有没有这样的一个人出现，好不好？OK，以上是我们针对这一周的生肖运势。如果你喜欢老师的频道，喜欢老师分享的内容，务必在下方帮老师按个订阅，或者是按个 like，针对本篇文章，这样子老师呢也会觉得。 非常的受到鼓励。如果你有其他的想要跟老师互动或者是呃询问的，也不妨在下面直接做个留言，老师看到的时候也会第一时间给你做回复。感谢大家的收看，我们下一周再见，记得锁定老师的频道哦，拜拜。